हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो पाइथन की है और पाइथन में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखेंगे चलिए ये देखते हैं यूजर की मदद से कैसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं तो एक वेरिएबल बना लिया मैंने x s x is equal to ये किस टाइप का है इन टाइप का वेरिएबल है और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट फंक्शन ताकि हम इनपुट करवा सके कि यूजर को स्क्रीन पे मैसेज क्या दिखाई दिखाई पड़ेगा तो यहाँ लिखा एंटर नंबर तो इसी का स्क्वायर रूट ये कैलकुलेट करके दे देगा जो हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं तो ये यहाँ पे नंबर एंटर करवा दिया हमने और यहाँ पे आप डबल इंटेड कॉमा या सिंगल इंटेड कॉमा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं एंटर प्रेस करके जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर अब यहाँ पर हमको वो फंक्शन लगाना होगा जिसकी मदद से स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा तो यहाँ एक और बना लिया हमने एस नाम से और इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पर इस तरीके से दो बार आपको इंटू का साइन लगाना होगा और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव से ठीक है इतना कर देने से फिर अब एंटर प्रेस कीजिए फिर एंटर करके नीचे आइए और उसको प्रिंट करवाते हैं देखते हैं पहले क्या रिजल्ट प्रिंट होता है तो यहां पे लिखता हूं मैं स्क्वायर रूट इज अब ये जाके स्टोर कहां होगा वो देख लीजिए तो ये जाके स्टोर होगा आपका SQRT नाम का जो हमने बनाया उसी में तो यहां पे ये स्टोर भी करा दिया हमने अब इसको सेव करते हैं एक बार ठीक है तो यहां से जा करके इसको सेव करता हूँ ये छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा और यहां पर इसको सेव करता हूँ S W dot P Y P Y लगाना जरूरी है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ यहां से जाइए और फिर इसको रन करवाइए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर नंबर अगर मैं टू एंटर करता हूँ तो 1.412 इस तरह से ये कैलकुलेट करके दे रहा है बिल्कुल सही है ठीक है ये स्क्वायर रूट है स्क्वायर नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा और यहां से इसको जब मैं फिर दोबारा रन करता हूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं 16 की तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और यहां पे कैलकुलेट करके आ रहा है नो प्रॉब्लम ठीक है इसी तरह से और भी किसी चीज का अगर आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो यहां पर आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक 98 तो यहां पे 98 का स्क्वायर रूट यहां पे कैलकुलेट करके दे रहा है तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हो रहा है अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video